Reakcja sodu z wodą. Odczynniki. Woda destylowana, fenoloftaleina, sód metaliczny. Do kolby stożkowej wlewamy kilkadziesiąt centymetrów sześciennych wody destylowanej. Dodajemy kilka kropel fenoloftaleiny. Cud jest miękkim metalem. Ma metaliczny połysk, a na powietrzu szybko pokrywa się szarym nalotem. Do kolby wrzucamy mały kawałeczek sodu. Metal bardzo energicznie reaguje z wodą. Roztwór zabarwia się na malinowo.